Euh. Et voilà, il est sorti mon nouvel album depuis le 11 août, disponible sur toutes les plateformes de streaming. L'album, voilà, c'est un album de voix, de chant, de rythme que j'ai composé avec cœur avec amour pour vous, entouré de très très grands musiciens. L'album Voilà sera disponible dès le mois de septembre sur mon nouveau site en CD et en vinyle. Les 50 premiers disques vendus seront tous dédicacés. Je vous laisse un lien en dessous de cette vidéo pour me laisser votre avis, aux commentaires. J'ai déjà de très bons retours des radios. Les titres 1, 2, 5, 6 sont déjà très très appréciés. Alors commencez à voyager avec moi.